compra delle cuffie ergonomiche, economiche, comode di qualità. Il cavo non si annoda e resisterà. Affidati alle Ludos se vuoi qualità, tu è leader nel settore, lo sai già.